бир калыпта ылдамдатылган кыймылдын графикалык сүрөттөсүн карап көрөлү баштапкы ылдамдыгы төрт метр секундада ылдамдануусу бир метр секунда квадрат менен нерсе x огун бойлой түз сызыкта жылат деп эсептейли ылдамдыктын проекциясы баштапкы ылдамдык менен ылдамдануу убакытка болгон көбөйтүндүсүнүн суммасына барабар бул түз сызыктуу көз каранды сыздык болгондуктан графиги убакыт нөлгө барабар болгон учурда ылдамдык 4 метр секундага барабар болгон чекиттен өтөт эгерде баштапкы ылдамдык нөлгө барабар болсо ылдамдыктын проекциясынын графиги координата башталышынан өтөт